pembetulan yang besar macam ini kena keluar ke tidak? Hai, saya Mr. Alex daripada Home Research hari ini nak berkongsikan sama anda lagi teori-teori untuk belanja macam mana untuk carikan EP kalau nampak penjatuhan yang besar macam begini satu hari dia jatuh lebih kurang dalam 6.9% ya. Okey so untuk dekat sini saya akan uh, beritahu sama anda ini adalah satu institusi punya cara untuk mencucikan pelabur keluar daripada saham ini sebab dia nak beli lagi rendah punya kos. Okey, so dekat sini aku nak beritahu sama anda adalah ini penjatuhannya adalah makin sehat. Kenapa ni? Okey, so dekat sini sentiasa bila masa kita kalau nak buatkan pelaburan kita kena pandai untuk carikan support line. Okey, so support line kalau untuk untuk pembetulannya, eh hey, dekat sini saya boleh cakap lah masih sehat untuk dipegang. Sebab kenapa? Nanti dia akan menjadikan satu kenaikan yang amat tinggi dia. Okey, so nampak tak? Eh, Dekat sini cuaca macam kecil pula. Okey, so inilah caranya. So, kalau pembetulan yang dekat sini, saya eh, boleh cakap lah, makin sehat. So, dengan sekarang, saya akan beritahu sama anda. Ini sepatutnya kita panggil ini sebagai Durish Engulfing Sand Ini adalah cara-cara untuk pelabur saham uh, biasa dicuci keluar sebab nampak bullish engulfing sahaja. Tapi yang untuk seterusnya dan dekat sini sentiasa kena carikan satu support lain yang sangat penting. Kalau ini punya betulan dia tak ada pecah sokongan dia, ya ini masih sehat dipegang. So sahamnya biasa akan naik lagi semula. Okay, so ini adalah uh, cara-cara untuk penaikan Okay, so kalau contohnya you terperasan untuk carikan satu counter yang jatuh besar juga tapi dia kalau pecah ah pecah secara, secara lambat, cepat-cepat juga. Oh, macam ginilah. Okey, so contohnya dekat sini. Eh, ini pun keluar satu candle yang hit merah. Okey, so dekat sini kita nampak saham macam ini. Eh, satu hari dia jatuh besar pula. Kenapa dekat sini walaupun dia tak ada pecah sokongan tapi dia jatuh lagi semula. Okey so untuk sekarang akan nak kita sama anda macam mana untuk tengokkan trend yang besar dulu sebelum kita ambil tindakan Okey so dekat sini saya sepatutnya kena zone sini adalah downtrending. Okey, so kalau tengok dekat trending, maksudnya ini masih tidak sehat ya. So jangan pergi masuk kalau you nampak dekat sini, oh kalau macam ini. Okey, sebab kenapa ini naik satu hari, I boleh cakap lah, ini bukan simptom untuk masuk kita punya pasaran sebab ini bukan EP yang sesuai. Okey, so ini adalah untuk kita macam mana untuk pergi berlabuh ikut trend dia. Okey, so dekat sini pun sama juga eh. Hey, eh, satu candle merah besar tapi dekat sini pun sama dia tak ada pecah sapuan yang sebelumnya. So dia akan naik lagi semula. Okey, so tapi kalau untuk dekat sini ya, nampak tak dia dekat sini sudah pecah dekat sini, dia, dia kena keluar. So kena elakkan daripada risiko dulu sentiasa dengan pergi pegangkan kaunter yang berisiko. So untuk belajar yang lebih lanjut dipersilakan you boleh berikan buku dekat bawah sekarang eh. Beri buku dekat bawah. Ini adalah nota-nota yang saya untuk buatkan sebelum ini aa, ha, adalah 48 yang muka surat. Ini adalah technical analysis untuk semua pemula. Ha, okay, so dekat sini ada ajar sama anda macam mana untuk pergi baca chart, baca candle ini yang bermacam-macamnya ya. Okay, so ini adalah 6, 48 muka, ke surat so harap boleh membantukan anda sentiasa maju dalam pelaburan Bursa Malaysia so kita punya video hari ini sampai sini saja dipersilakan untuk double click video untuk ini untuk like dengan followkan saya setiap kali saya akan perkongsikan sama anda cara-cara lagi pelaburan saham dalam Bursa Malaysia so kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya terima kasih